Hola. Bien, bien. Sí, te iba a llamar, yo, ¿eh? Nada, me duele un poco la cabeza. Hmm. Sí, sí que es grande para uno solo, pero bueno, va a ser temporal. Así que... Sí, estoy instalado. En la última de la izquierda, que es la que tenía más luz. Mm. Sí, sí. Que sí. Claro que estoy con el proyecto, eso viene, ¿no? Vale. Pues eso. Mm. Sí, también tengo que ponerme a limpiar y ordenar un poco. Mm. Vale, pues te llamo. Un beso, chao. Mamá, mira, ¿quién es el presidente de la comunidad? Joder, que ayer cuando llegué vi que había palomas en un patio de luces en la parte de atrás y ahora acabo de volver y están todas muertas. Y yo qué sé. Sí, ayer estaban vivas, claro. Pues tendré que hablar con él porque como no manden a alguien para recoger eso va a apestar. Vale. c'est bon.